spira mbak selasa kan lu main apa ya misalnya ya mbak bukan anu ya mbak bukan risotto lesuk no ya orang ya itu ya sampai ini bisa tembok <laughs> tapi Pak Kang Wen sebenarnya anak sekolah juga dia kan mantan awan makan ba? Orang toprak. Orang toprak bukan jutaan. ini adalah persawahan rawa selapan hari ini kita akan menanam padi ini lokasinya satu hektar karena nggak ada orang atau pekerja untuk menanam kita bertiga saja <laughs> karena bagi kesibukan masing-masing jadi cara menanamnya pun orangnya sedikit biasanya orangnya sampai 10 orang tapi berhubung sibuk semua ya, Akhirnya kita tanamin tiga saja. Hmm, dina iki mandan penak tandure iki. Ora kaya wingi kaku banget. Ya lahannya mandan penak iki sih. Ya mending lah. Banyu ada kejuran. Ada kejuran ini jero banget. Mana yang layu? <laughs> Yang Bali. hancur guys kami beralar kan ya di zaman berjuang